ma tribu. Ma tribu est dans la rue. Où chaque jour elle manifeste.

same here in Montreal. The majority of people here, they are suffering. Everybody wake up in the morning thinking how it's gonna pay his bills, electricity, school. Où elle se bat pour reprendre en main notre destinée, nos droits et nos libertés. Ma tribu est dans la rue pour faire en sorte que le message soit entendu. Vous êtes toujours en direct avec Guy Fox sur les ondes de 99media.org.